Let's put our living stereo stylus in this groove. when the open data came out, I was like, oh, there's a lot of data about the environment I work in, about the city I work in. Why aren't we using this? Ähm, für eine lebendige Demokratie, in der Bürgerinnen aktiv mitgestalten, sind neue digitale Partizipationsmittel unabdingbar. Es geht nicht um Technik, es geht um Menschen. Und es geht auch um die Wahrung und Weiterentwicklung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. And the winner is... Thank you.